ちは、ボロです。今日はですね、二十歳の時にやっておくべきこと、20代でやっておくべきことの話をしていきます。僕自身、二十歳の時にこれやっとけばよかったなとか、あれやっとけばよかったなって後悔がちょこっとあるんですよ。で、なおかつ、今日見ていただく二十歳以上の方は、あ、これやっとけばよかった、そうそうそうそう、これあったよなっていうふうに共感していただいて、もし二十歳、20代の人がいたら、あ、なるほど、これやったらいいんだなっていうふうに、反面教師として見ていただいて、自分自身の人生に生かしていただければなというふうに思ってます。今日は話を9つに絞ってお話ししていきます。まず一つ目の後悔は、二十歳の時に留学をしとけ。で できれば海外の大学を卒業しとけっていう話です僕自身留学はしたんですけども結局海外の大学は卒業してないです海外の大学に行かなかった理由なんですけどもお金の問題だとか学力の問題っていうのがあって全然行けなかったんですけどこれもうめちゃめちゃ後悔してます僕が行ったのは語学留学っていう遊びの留学だったんですけどやっぱり海外の大学を出た方が断然就職活動であったり今後の人生に有利だっていうふうに思ってます例えば〇〇に留学しましただとかセブ島に留学しましたって言ったとしてももう大体皆さん留学してるんですよ結構知識のある 人たちはそうなってくると全く意味ない全く意味ないことはないんですけど面接官として聞いているとあまたがこいつも留学したんかへえっていうぐらいしかならないんですよ 例えば就活のネタだとかって考えで留学行くんであればもったいないですもし海外に行くんであればもうそのまま大学卒業しちゃってくださいで日本の企業に就職する場合日本の企業の大体の人事はそこまで海外の大学のレベルランクなんて詳しくありません例えで言うと台湾だとか韓国だとかの採用のチームがいたとして日本の大学どこがすごいかって言ったら早稲田とか慶応とか 東大ぐらいしか知らなくてそこ以外の大学ってそんなに有名じゃないんですよねそれと同じように海外の大学のランクっていうのは日本にいる限りではわからないので日本の会社に就職する場合はそこまで重視しないっていうのがポイントですでなおかつ海外の大学っていうと未知の世界なわけ 大体就職活動で採用しているような担当者は日本で育って日本で生活してる人が大半ですなんで海外の大学のランクなんて分からないことが多いんで海外の大学出てるイコールすごいんじゃないかっていうようなブランディングの見せ方ができます僕自身もマレーシアの大学だとか海外のアメリカの大学出てるっていうふうに言われた場合にあすごいこの人はちっちゃい頃から意識を高くしっかり勉強してきたんだなっていう印象を持つのと同じように海外の大学ってなるだけですごいブランディングにはなるとブランディングという言い方をしましたけど自分のキャラ作り世界観作り自分自身はこういうふうに 一生懸命勉強してしっかり頑張ってきたんだよっていうような示すことができるんでそういった意味でもキャラ作り世界観っていうのは大事かなって思ってます1つ目留学プラスの海外の大学を卒業するっていうことです 2つ目下手なバイトはするなって話です僕は面白くないバイト例えばコンビニだとか飲食店のバイトっていうのに結構長くやってましたこれもったいないです本当に下手なバイトをするぐらいだったらメルカリを使って稼いだ方がマシって思ってますなんでかっていうとやっぱり労働者は労働者なんですよメルカリの場合自分で収入を得るために自分に好きなものを輸入したりだとか自分の好きなものを販売するっていうような自分のビジネスを構築させるプロセスが入ってますなんでメルカリだとか僕がよく言っているパソコンを使って仕事をする方法などいっぱいあるんですよねそれを使って収入 入を得るっていうふうにバイトをせずに収入になる方法がいっぱいあるんでそれを使って収入を得るっていうのが僕が公開している2つ目のポイントです3つ目ネットで小遣い稼ぎをするっていう です。ネットで小遣い稼ぎをするメリットは何がいいかっていうと、パソコン1台でどんな仕事でもできるっていう時代にもかかわらず、わざわざバイト先に行って収入を得るっていうのはもったいないんですよ。ネットで稼ぐ方法があるっていうのを徹底的に調べてください。で、何ができるか、どれが得意か、どんなことがあるのかっていうのを調べていくと、もう就職しなくていいんじゃないかっていう気持ちになってきます。就職活動をしてみるとわかるんですけども、大体初任給って20万円しかもらえません。大体日本の初任給って20万円が平均になってす。 メルカリだとかクラウドワークスだとかライティングだとか動画編集だとかで20万円稼ぐことができればわざわざ就職する必要ないですよね今の時代日本の企業ってすごく落ちてるっていうふうに言われてて少子高齢化で中心雇用が終わってってなってるにもかかわらず就職する必要ないなっていうふうになってきて新卒フリーなんっていうふうな形でキャリアアップしたりだとかもしくはあえて就職をしてスキルを得るための就職としてステップアップとして選ぶっていう方法もできたりするんでネットで小遣いを稼ぐっていう3つ目のポイントはすごく重要です4つ目しっかり遊べこれめちゃめちゃいろんな人が言うと思うんですけど 僕が言うしっかり遊べって何かっていうと遊びの中で収入を得るための方法遊びを仕事にする方法仕事しながら遊ぶ方法っていうのを徹底的に分析するのがポイントですよくある就職活動前に大学生の時やっておけばよかったっていうのがしっかり遊べとかもう就職したら遊ぶ時間ないからしっかり遊べようっていうふうに先輩が言ってきてましたこれ本末転倒というかちゃんちゃらおかしいと僕は思っていて就職活動して社会人になったら遊べないっていうふうに言うんですよ 売べないわけないじゃないですか自分でビジネスをしてくださいよって話です自分でビジネスをして自分の時間を作るっていうのがポイントになってて自分の時間を作ることができれば全然遊ぶことができるのに日本で就職をして会社に勤めると全然遊べないって思ってる人が多いんですこれもったいなくてそういう風にするんであればもうしっかり遊ぶ遊んでどういう風に仕事になるのかっていうのを調べるしっかり知っておくっていうのがポイントで5つ目 YouTube 始めとけって話です YouTube は儲かるっていう話がすごく今出回ってるんですけども実際やってみるとめちゃくちゃ難しいです僕もめっちゃ苦戦してますただやるってことがすごく重要で例えば顔を出さなくてもいい方法だってあるし他人に出てもらうのでもいいし別の方法で動画の広告を運用する方法だとかって結構あるんですね YouTube として自分が出なくてもいいから何をすべきなのかっていうのをトレンドとして押さえておくという意味で YouTube 始めたのが5つ目のポイントです6つ目何かっていうと人の顔色を伺うなってこと 人の顔色を伺って選択をすることに自分の意思じゃなくて人の判断に任せるっていうのはめちゃめちゃもったいないです僕自身二十歳の時にすごく人の顔を伺ってましたこの人どう思ってるんだろうとかこの飲み会のことは大丈夫かなとか後々後悔しないかなっていうふうにもう人の顔ばっかり伺ってましたこれめちゃめちゃもったいなくて大学卒業して大学の友達に会うことって仲いい人しかいないんですよ僕はあんまりないですけど何百人って友達がいたにもかかわらず結局みんな就職しちゃって会社に勤めてたとか子供ができてってなってくるともう全く会わないにもかかわらずその人たちに気遣っていたこの 2年3年4年間ってめちゃめちゃもったいないですなんで自分がやりたいことは自分の意思でどんどんやっていった方がいいっていう意味で人の顔色を伺うなっていう話をしました7つ目やりたいことをしろっていう話ですやりたいことをするっていうのがすごく大事になってきますバイトの話しかりですけどコンビニエンスストアでわざわざ働くんだったら自分がやりたいバイトをしてバイトなんて面白くないからメルカリで稼ぐ方法を調べたりだとかネットで収入を得る方法を調べたりだとかもういろんな方法がありますその方法をやりたいことをベースにどんどんやっていく ていうのがポイントでどんどんやっていくことによって何か見えてくるのありますどんどんやりたいことをして得意なことを広げて得意なことを仕事にする方法を調べるっていうのがポイントになります8つ目8つ目何をしたかっていうとめめしく元彼女を追うなっていう話をして これ何で入れたかっていうとこれは自虐も含めて入れたんですけども僕自身が二十歳の頃高校生の時付き合ってた女の子を追っかけてましたこれもったいないです時間がやっぱり若い人もあったかもしれないですけどもったいないですわざわざそんなに固執して好きだと思い込んで大学生のうちに恋愛するっていうのはもったいない前回を見ると70億人人がいるわけですよ大体半分だとしても45億人の人がいるんですよその中から1人選ぶんじゃなくていっぱい人がいるんでいろんな人と会ってください いろんな人見てくると面白い人面白くない人好きなタイプ嫌いなタイプって結構いると思うんです大学生のうちにいろんな人に会うっていうのを経験するっていうのがポイントになってきます最後9つ目なんですけども毎日全力で生きるってことですやっぱり全力で生きた方がいいんですよ僕は二十歳の頃めっちゃ全力で生きてましたなんでこういう風になったと思ってます学校で出されたレポートだとかもどうやったら100点のレポートができるかってう徹底的に調べてましたどうやったらうまい文章を書けるの 大人になるためにどうすればいいのかみたいなのを突き詰めていた時期があってそれをベースに今ライティングの仕事だとかトークイベントだとかトークする話に変わってきてるのかなと思ってますその時にライティングをうまいなと思ってた人にわざわざレポートを見せに行って添削してもらいました感じる間違いだとか結構誤字脱字があるのとかいろんなところをどうすれば大人になれるのかすごく意識してやってましたレポートも近いですけど普通の大学生だったら奨学金の無返済取るために学年トップを目指したりだとか もうその当時も可愛かったんで海外に行くためには資格がいるんだとか今後は英語が必要なんだと思って英語を極めたっていう風に全力でやってましたその当時なりに全力でやってましたその全力でやったってことが今の人生に生きていてだからこそちょっと癖の強い人間になって銀行入っても辞めて辞めた後にはフリーランスとして独立したし会社も 運営できるようになったっていう風な形があるんで形の時に全力を出すっていうのがポイントの9つっていう風に思います皆さんもこれやっときゃよかったなとかあれをやっときゃよかったなっていう風に後悔をするんじゃなくて自分の人生に悔いが生きるためにも人生は一度きりなんでどんどんどんどん自分のやりたいことを突き進んでいくのがいいのかなっていう風に思います今日はですねやるべきことに9つお話ししてきました僕の動画ではこういう風に9つのことだとかやるべき3つのことだとか海外で就職するためにどうしたらいいかとか か海外生活するためにどうすればいいのかっていうのをどんどんどんどん発信していくんでよかったら次の動画も見てください今日の動画いいなと思ってくれたらいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もよろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ